Rallygap, apita seguida gamstar Rallygap, apita seguida gamstar Rallygap, apita seguida gamstar Entre mis versos alumbre encuentro bello escondiéndote osaída Inquietante tato a tus frías del humo que aturdía el esfuerzo solo un puro humo, el respiro lleno de gotas en fragancia. Un humo vacío aviene, a los universos aviene, la totalidad trastorna. No es multitudes, no confundas, vienes tú a darles de todo a este. volviendo con forma, me levanto a la forma, mi semilla de mota, energía carbura, tormenta que opera con sazón del universo. Hip que abriga mentalidad golpeando, anodatado, estado observando, marchitado mi fragancia, dicha resuelve, dicha rascando, rayuga. La hoja verde de mi mente blanca desahoga para carburarte Me llena de pasión verde, olvido el resguardo, la tranquilidad de elevar amor Pesadilla desaliento, torpe mi amor a la expresión de los sentimientos Busco historia, escucha esto a lo correcto, también convertido en polen La tierra me llamó, me enrollaré en tus manos, hoy te fumo, mis huesos se convertirán en tu interno cuando estén estrofas en esta nota dejaré mis rocas El cementerio, el calor de mi poste El borde cuerdo, escritorio de un interno Pensamiento frío, alma cicatriz, muerte La expansión de mi río de humo Expresión de reacción, porro que has sufrido En que te has convertido Armado en las calles que sostengo La pulsación escritura mantengo Y en tu autopista de besos y murmullos Salgo de mi mundo en busca de un puro Verde me acompaña un esquirlo La constelación estelar deje al prender el turbo O tiene Capitán Trabas, universo, lejanía de Hades Llegué hacia las guardas, la llave fue mi más trastorno Alucinógeno de hip hop con teoría que impacte sobre la galaxia Esquinas entre universos, el arte espera te desespera que no espera Mi sensaciones desorden de mi expresión Prendo carburelento, imaginación no compactada Desahogo de mis pulsaciones Alma encima de un papel, tal vez la aceleré y mis motores, saludo incompacto sostenido por vocabulario Seco sentido, humo respirando Rasgando emprendemos universo Atravesando planeta, fragancia que remueve mi humo Mata marihuana, la playa, ralugat, habita seguida, gamsta Entre ciertas circunstancias, tinta prendida la prendida, si hagamos un bote Navegaré al borde del que exponen Sigan ustedes, ustedes, ustedes A este cráneo se pone Cráneo se pone sentido morrendo Rasgando em sua atrás da fragrância